Амжил жаргал зовлон нуруун дээрээ үүрч Жахан өмнө гээд дүмсгэл сэтгэл санаад үүрч Зовсон хэрнээ нэмсэглэж үсээ хуурч Зулаа дээрх хүснэ өдөр хоногор царилдан буралдаж байгаа ганзаараагүй тэнүүхүүгээ уучлаарай Тэд ингэрт очоод та бурхадтай хуучлаарай Дэндүү тэнэг балчир хүүгээ уучлаарай Тэд ингэрт очоод та бурхадтай хуучлаарай Тавлин дээр Тэг хорвогийн зам таны минь сургаал үгс одоо миний амьдралын зам Таныхаа алдсан өдөр яг л хорвогийн там Тадгаруулж өртөө шивнэн энэ бол амьдралын зам Бодолд минь манан буула та алхаж гинэ Хажуугаар зүсэн муу муухайг халгалж гинэ Хоёр гараа хамсраад хүн таныхаа төлөө залбирж гинэ Зам буулан хорвоод байхгүй зүрхэнд минь даймилж гинэ Алгаараа зулайг нэлээд Ажиллаж хүүгээ үнэрлээд Танийга хүн санаад байнава Алдаж үнддэх хорвоо Хүтэн алцахгүй Агууч дутал хүн босон тэр л бүсгүй сонгосон Тэгээс бүхнийг гисэн Хоёр цоглог зүгийг хараад нэгэн бодол дарагцсан Хос хөнгөн үнхээр амтж баяр баяслыг авчирсан Тэгээс бүхнийг хэлгээд тэнд чамар байгаагүй Гэтэ шантар зүтэрч бүхнийг хошин тавиагүй Бүхнийг болгоно гэж амдрал руу зүтгэхдээ Өөрөө бодож байжээ таны хэлснийг ойлгосон Өглөө орсон шинж бин цаас өсгөн жахан тахилнаас Хүүхэд насны туршмж бас үнцэнтэй сургамжтай Үр хүүхдээ тойруулаад дүршин минь хамтлаад Дүнтөш мөчөг уургаад хүн зүгүн байхыг суургасан Аваа гээж дутуу зовлон бүхэн үргэх шиг Өнөг гулж бүгэн дуу сонсож өсөн хөвгөх шиг таны тухай шүлэг бичвэл энэ богинохон байн танхил өөрснөр нь өмчлөн хурхан цэцэглэж байна Чови сари оппот миний бороо Там хуграагүй нойноро Аваа бямал жина архин дүггүй ядан муруу Там хуграагүй нойноро Гэр бүлээ хайрлж чови сари оппот миний бороо Гал голомтой босгосон аам минь Тулгаа гурав тойроод тэнгэртэй мортгод Гал ус хосолсон амьдрал Ямар хатуу юм бэ гэдгийг ойлгосон Тэнгэр дээрээс нураад ирэх шиг Тэнийг бодол минь тураад эцэх шиг нүдэнд минь харагдах ирээдүй харанхуй өргөд нүгэлт хорвоо ямар хатуу юм бэ гэдгийг ойлгосон. Хоймор тань эзгүүрээд байна аава. Хоёр нүдэнд минь харагдахгүй, гарт минь баригдахгүй, холын хол морд хос нүмэн. Хайртай гэдгээ хэлэхгүй явдаа би. Халуун цус тань хүүгээ тань биеэр урсаж, халаглах зүрхэндээ аавыгаа дотроо дурсаж, хатуу үг болгон тань хахир амьдралыг минь тулж, халуу түүгсэн голомтыг тань сэвтэхгүй үргэлжлүүлнэ. Аава.